Parabéns, que mulher bela Diferente de mim, veio da sua costela Quem sabe é ruim, seja sincero Pra dizer que vocês vivem num cativeiro Mas Adão, ah, parabéns, que mulher bela Mas vocês são reféns, Adão e Eva Vejam esta árvore que a sabe Tomam este fruto e conheçam a verdade Comam este fruto e conheçam a verdade Comam este fruto e conheçam a verdade Adão, parabéns, que mulher bela Diferente de mim, veio da sua costela Quem sabe Elohim seja sincero Pra dizer que vocês vivem um cativeiro Mas Adão, parabéns, mas vocês são reféns, Adão e Eva Vejam esta árvore que Adão sabe Comam este fruto e conheçam a verdade Comam este fruto e conheçam a verdade Comam este fruto e conheçam a verdade Sou a serpente que vai te convencer Minha amada Eva Que este fruto que você vai comer das trevas Sou a serpente que vai te convencer Meu pobre Adão Que este fruto que você vai comer Vai te livrar da prisão Sou a serpente sou a serpente que vai te convencer Meu pobre Adão Que este fruto que você vai comer Vai te livrar da prisão Lucifer